alaykum bugun sizlar bilan biza gulkaram tayyorlashni o'rganamiz gulkaram salat tayyorlash uchun bizaga bir dona gulkaram ikki dona tuxum ikki osh qoshiq un kerak bo'ladi bir osh qoshiq tuz solamiz gulkaramimizni avval tez tayyor bo'lib pishishi uchun qaynoq qaynagan suvda 5-10 daqiqa ozroq tuz solib qaynatib olamiz va uni olib barglarini ajratib olamiz barglarini kattaroq kattaroq qilib bo'laklarga bo'lib olamiz gulkaramni so'ngra esa 2 dona tuxum chaqib 2 don 2 osh qoshiq un solamiz aralashtiramiz quyuqmasi holatga keltiramiz 1 osh qoshiq tuz solamiz 1 dona sarimsoqni maydalab tashlaymiz tuxumga bu yaxshi mazali ta'm berish uchun so'ng esa bo'laklab olgan gulkaramlarimizni kattaroq bo'lsa kichikroq shaklda qilib kesib olamiz so'ng chaqib olgan tuxumimizga atalab olgan tuxumga gulkaramlarni birma bir botirib tarelkaga tayyorlab olamiz qovurishga tayyorlaymiz bularni qizigan yog'ni qiz qizigan yog'da har hamma taraflarini qizartirib qovurib olamiz kuyib ketmasligi kerak so'ngra esa sous tayyorlab olamiz 2 dona pomidor 2 dona bolgariska solsa ham bo'ladi 2 dona sarimsoq solamiz bir osh qoshiq tuz solamiz sous tayyorlab olamiz tayyor bo'lgan gulkaramlarimiz ozgina sovigandan keyin ularni dasturxonga tortishdan oldin sousga botirib sous bilan aralashtirib olamiz sousni ustiga to'kib yesa ham bo'ladi bu tabga qarab qilinadi man sousga botirib botirib olib keyin tarelkaga qo'ydim tarelkamizni ko'katlar bilan bezatib olamiz va gulkaramlarimizni sousga botirib tarelkaga chiroyli qilib qoyib yasatib olamiz dasturxonga tortishdan oldin buni boshqacha narsalar bilan bezatsa ham bo'ladi masalan bodring pomidorlarni karvin ko'rinishida bezatib chiroyli qilib tarelkaga qo'yib keyin dasturxonga tortishimiz mumkin gulkaram judayam tez va oson tayyor bo'ladigan salat buni mehmon kelib qolganda ham yoki biror joyga etishda tayyorlab tez tayyorlasa bo'ladi judayam to'yimli va ajoyib mazali nonushta bo'ladi buni albatta tayyorlab ko'ring hali zo'r videolarimiz oldinda layk like bosishni unutmang kanalimizga obuna bo'ling